Ola, vouvos explicar como se usa a ferramenta HomeByMe, un software gratuito para crear a vosa propia vivenda. Para usala, o primeiro que hai que facer é rexistrarse e entrar coa vosa conta. Unha vez dentro, o primeiro que vos aparecerá no centro da pantalla é un cadro azul que pon Crear un proxecto. Outros apartados na parte superior son Inspiración, onde podes ver proxectos de outras persoas e Meus proxectos, Onde aparecerá o proxecto que levas feito. Cando premas no cadro azul crearás un novo proxecto, onde debes especificar o nome do proxecto, que tipo de construcción vas facer e demais información. Despois terás a posibilidade de poñer un plano 2 d como modelo, Elegirás como querrás facer e continuarás. Unha vez no proxecto poderás empezar a crear habitacións. Na parte de arriba esquerda tes varias opcións. A primeira é para crear o plano. Puedes crear paredes solas, una habitación entera, separar paredes ya creadas y eh, hacer el exterior de vivienda. La segunda opción es para colocar objetos. En esta capa puedes construir puertas, fiestas, amoblar y decorar la vivienda, e demais. A terceira opción é para sacarlle fotos. E a última para tomar medidas. No caso de, ter, de querer ter máis dunha planta, arriba destas figuras hai escrito planta baixa. Se premes tes a opción de engadir unha planta, unha plan, unha planta ou un sótano. Para cambiar de vista, abaixo no centro podes conmutar entre 2D, 3D e mesmo ver uns pés que che permiten andar pola vivenda. Unha vez que domines a técnica, xa podes comenzar a crear a túa vivenda. Cando remates, lembra darlle a guardar que se encontra na parte superior dereita da pantalla. Unha vez guardado, poderá saír premendo na cruz. A túa vivenda quedará guardada en Meus Proxectos. A continuación falarei de como fixen a miña biovivenda. A miña biovivenda está feita con bloques de adobe en vez de formigón. Esta aparte de ser ecolóxico, xa que unha mestura de barro e auga, e para facela non necesitas máquinas con alimentación eléctrica, mellora as condicións de illamento acústico e térmico. Ademais, as paredes van encaladas e pintadas con pintura ecolóxica en lugar de pintura de plástico. Este tipo de pinturas favorecen a transpiración e evitan que se formen fungos. Os fungos son malos para o ser humano porque moitos deles producen enfermidades, ademais de descompoñer materia orgánica ou parasitar algunhas plantas. A, bio, a biovivenda ten iluminación natural aproveitando grandes ventanais que están ao sur, onde está a cociña, o estudo e un dormitorio. A luz artificial paséase en fontes indirectas tipo led, que é un tipo de iluminación ecolóxica ao non conter mercurio. Obviamente, temos todas as instalacións que dan comodidade e benestar. Electricidade, auga, calefacción, internet, sendo o suministro eléctrico de autoconsumo por placas solares. Instalaríanse sistemas automatizados de apertura e peche de persianas, calefacción e aire acondicionado, para dar máis confort pero sen caer no despilfarro enerxético. É moi importante que ten fiestas en todas as habitacións, para garantir aire fresco. A ventilación elimina gases como o radón e o monóxido de carbono, e aporta frescura á casa. Como na, área, como na área exterior hai xardín, a partir da primavera entra o olor das plantas aromáticas na casa. A parte tamén aproveita as augas pluviais para o rego das plantas.